Pero mi piace il mio marito. Che cosa c'è? Che cosa c'è? E guardo fuori e penso a te. Chissà se tu, chissà se tu. Mi stai pensando ancora di più. calda, cattivante, oh, grido birbante, cuore scintillante, il tuo nome è Robin Hood. Forte, oh, coraggioso, molto generoso, sempre un po' impetuoso, il tuo nome è Robin Hood. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, tu fai sempre precesse dalla costella freccia, Robin Hood. lampo che la attraverso il cielo blu le leviosa è una luce bagnante dura solo un istante poi c'è un amico che torna che tremendo fresco ma un attimo silenzioso se guardi qua se guardi là se cercherai la strada troverai prova anche tu a guardare laggiù e vedi che il cielo non è solo blu tu lo sai già che un po' più in là e qualcuno c'è smarrito come te Vai. un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano lì già per caso poi Mirko finita la pioggia incontra e si scontra con Licia e così il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero era già. E Quando Johnny va, che strane cose fa, e lui può spostare tutto col pensiero. È timido, sincero, e di tutti tutto sa, poi che legge nel pensiero quasi magia, è quasi magia. Se al giorno gira e va, che strane cose fa, arrivo con la forza del pensiero. in cantuccia, una donna cercatrice Mila è solo mia e talento è per tre nel grande piccolo sa scelse sta il suo cuore ora si batte utenti dati veramente scatenati una ciurma irresistibile e c'è un ragazzo capitano che nel cuore è un veterano il pirata più temibile il sole all'orizzonte, l'equipaggio è già sul ponte, il ruscello leva l'ancora. E salta da sola l'avventura, senza un'onda di paura, e non perde mai la giusta